szef musi mieć wszystko? No to pułapka, w którą często wpadamy. Jak z niej wybrnąć? Skoncentrować się na swoich talentach. Odkryć to, do czego jesteśmy stworzeni i robić tego więcej. A kto będzie robił to, czego nie lubimy? No, od tego jesteśmy szefami, żeby mieć swój zespół. E, a więc odkryj również talenty członków swojego zespołu i tak rozdziel zadania, aby każdy mógł pracować w obszarze swoich silnych stron. Może jakiś przykład podać? Oczywiście sam jestem szefem i w naszym zespole też nieustannie dopasowujemy zadania do naszych talentów. Jeżeli ja jestem maksymalistą, który wciąż doskonali produkty, podnosi ich jakość, to muszę mieć w swoim zespole aktywatora, który zadba, żeby te produkty weszły na rynek i żeby autentycznie trafiły do klientów. Mm, Maksymalizer, maximizer, aktywator to jakieś, jakieś charakterystyki, tak? To nazwy talentów, którymi się posługujemy, bo mamy metodologię testu Talent Reflect, ale każdy może odkryć te talenty poprzez proste ćwiczenie. Jeżeli przystępujesz do pracy i zanim ją zaczniesz, już czujesz się zmęczony, już ci się nie chce, to to był obszar Twojej słabości. Jeżeli po wielu godzinach pracy czujesz przypływ energii, to pracowałeś w obszarze swojego talentu. Rób to częściej. Świetnie, dziękuję. Dziękuję.